Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimdek sizning vrachingiz Kamina doktor Sabirov. Azizlar, bugun sizlarga juda ham qiziqarli ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni bu Viagra haqida bo'ladi. Ko'pchilik ishlatiladigan Viagra, uni foyda va zararlari va undan tashqari uni qanday qilib ta'sir qilish mexanizmini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Qanunda bo'lmasangizlar, boshladik. Azizlar, Viagra. Viagraning tarkibi bu sildenafil, sitrat hisoblanadi. Sildenafilni endi e, sildenafil deb o'tirmaymiz, Viagra dedikmi? Viagra deb davom qildiramiz. Endi Viagraning foydasini menimcha hamma biladi. Foydasini bila turib bu dorini ichishadi. Endi e, hamma bilsa ham aytib o'taman, foydasi albatta bu jinsiy aloqa davomiyligini cho'zib beradi va esingizdan chiqmaydigan kecha bo'ladi. albatta bu foydasi hisoblanadi endi foydasidan ko'ra buning zarari ham bor azizlar albatta hozir sizlar bilan побочный deysiyasini ko'rib chiqamiz ya'ni Viagra ning zarari bular bosh og'rig'i yuzning qizarishi ko'ngil aynish burun bitishi undan tashqari quloqlarda shovqin og'riqlar quloqni eshitishini pasayishi kuzatilishi mumkin endi bu viagrani haddan tashqari ko'p ichsa ya'ni dozasini oshirib yuborsa qanday holatlar yuz beradi organizm bilan birinchi navbatda yurak yurak qon tomir sistemasida qanday o'zgarishlar bo'ladi bular taxkardiya bo'ladi taxkardiya degani bu yurakning tez tez urishi bo'ladi ishemiya kardiomiopatiya bo'ladi bundan tashqari davleniyaning tushib ketishi kuzatilishi mumkin albatta bular dozani oshirib yuborganda kuzatilishi mumkin keyingisi immun tizimida har xil allergik toshmalar bo'lishi mumkin qichishish bo'lishi mumkin keyin nafas sistemasida bunda burun bitishi yo'tal bo'lishi mumkin rinit sinusit laringit bo'lishi mumkin albatta bular nafas olish sistemasidagi o'zgarishlar keyingisi ko'rish sistemasida nima o'zgaradi bunda ranglarni qabul qilish o'zgarib ketadi rang qabul qilishingiz o'zgaradi ko'rish sistemasida keyingisi hazm qilish sistemasida hazm qilish sistemasida nimalar bo'ladi qayt qilish kuzatilishi mumkin qorin sohasida og'riqlar bo'lishi mumkin bular hazm sistemasidagi o'zgarishlar edi keyingisi urogenital organlarda bularda ereksiyaning buzilishi bo'lishi mumkin sidikni e, kontrol qilolmaslik mumkin ya'ni sidik tutish o'zgarishi mumkin bundan tashqari orgazm yo'qolib ketishi mumkin albatta bular haddan tashqari ko'p miqdorda dozani oshirib yuborganda kuzatilishi mumkin keyingisi nerv sistemasida nerv sistemasida bosh og'rig'i bosh aylanishi kuzatilishi mumkin bundan tashqari uyquchanlik yoki uxlolmaslik kuzatilishi ham mumkin bu viagra dorisini tez tez va ko'p miqdorda qabul qilsa bu doriga fiziologik va psixologik o'rganib qolish mumkin albatta bu tez-tez va ko'p miqdorda bu dorini ishlatadigan e, odamlarga tegishli. Endi azizlar bu dori kimlarga mumkin emas, ya'ni qarshi ko'rsatma. Birinchi navbatda bular sildenafil dori vositasiga o'ta sezuvchan bo'lgan odamlar. og'ir buyrak yetishmovchiligi og'ir jigar yetishmovchiligi og'ir yurak yetishmovchiligida bu dorilar mumkin emas og'ir yurak qon tomir kasalliklarida nestabilsina kardiyada va oxirgi 6 oy ichida infarkt yoki insult o'tirgan bo'lsa bu dori ichish mumkin emas qarshi ko'rsatma hisoblanadi keyingisi hayotga xavf soladigan aritmiyalarda ya'ni yurak urishining buzilishlarida bularda ham mumkin emas keyingisi bu gipertenziya ya'ni davleniyasi baland bo'ladigan odamlarda 100 dan 170 bo'la 100 ga 170 bo'ladigan odamlarda yoki gipotenziya давлениesi tushib ketadigan odamlarda ellikka to'qson bo'lishi mumkin bularda ham mumkin emas bundan tashqari bu yosh bolalarga o'smirlarga o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan bolalarga mumkin emas и yana bitta narsa azizlar bu dorini ayollarga bersa bo'ladimi deb ko'p odam so'rashadi albatta bu dori ayollarga bersangiz ayollar sizni xohlab qolishi va siz bilan jinsi aloqa qilishi kuzatilmaydi bunday holat bo'lmaydi ayollarga berish mumkin emas bu dorini ayollarga berish qarshilik ko'rsatma hisoblanadi hech qanday sizga jinsiy aloqaga qiziqishi yoki boshqa ayollarda boshqa narsalarga kuzatilmaydi bu bunday xabarlarga va bunday ma'lumotlarga ishonmang viagrani ayollarga bersa u senga xohishi ortib qoladi degan gaplarga ishonmang bular hammasi safsata azizlar endi bu dorini qanday ishlatish mumkin bu dorini aloqadan bir soat oldin qabul qilinadi endi e, bu dori qanday qilib ta'sir qiladi buni hozir ko'rib chiqamiz azizlar hozir sizlarga e, viagrani ta'sir qilish mexanizmi qanday qilib ta'sir qiladi shuni oddiy bo'lsa ham hozir sizlarga tushuntirib beraman oddiy qilib tasavvur qilamiz e, siz komandirovkadasiz bir hafta ikki hafta uyingizga kelmadingiz ayolingizni ko'rmadingiz siz komandirovkadan kelasiz и uyga kirasiz uyda sizni ayolingiz kutyapti nima bo'ladi обязательный ereksiya bo'ladi <laughs> sababi siz uni ayolingizni bir haftalab ikki haftalab ko'rmadingiz bu degani nima hozir oddiy qilib tushuntirib beraman viagrani ta'sirini bilish uchun oldin uni qanday qilib normada ta'sir qilishini bilish kerak ya'ni normada qanday bo'ladi organizm ereksiya normada organizmda ereksiya qanday bo'ladi shuni bilish kerak endi masalan tasavvur qilamiz bu sizni jinsiy holatingiz ya'ni irrogirniy holatda emas siz ayolingizni ko'rdingiz sizda ereksiya bo'ldi ereksiya bo'ldi ereksiya qanday vujudga keladi ereksiya jinsiy holatga qon keladi ya'ni jinsiy avlod qon bilan to'ladi va jinsiy avlod yaxshi turadi siz nima qilasiz uch besh minutdan keyin ishingizni bajarasiz yana u avvalgi holiga qaytadi avvalgi holiga qaytishda nima rol o'ynaydi oddiy qilib aytaman bu qonga to'lib turgan jinsiy olatni mm, masalan oddiy qilib tushuntiraveraman kranik bo'ladi bu bu yerni ochib yuboradi hamma qonni jinsiy holatdan chiqazib yuboradi endi eng kerakli joy viagra qanday ta'sir qiladi viagra mana shu kranitni ilib qo'yadi ya'ni qonni jinsiy holatdan chiqib ketmay to'xtadi buni ilib qo'yadi nima qiladi jinsiy holatda qon turaveradi va sizni holatingiz bu holatda emas mana shu holatda turaveradi bu viagraning ta'siri edi albatta oddiy qilib tushuntirdim degan umiddaman azizlar davom etamiz azizlar bugungi sizlarga bergan ma'lumotlarim foydali bo'ldi degan umiddaman albatta kanalimga obuna bo'lasiz va mana shu videoga layk bosasiz degan umiddaman albatta videorolikimiz yoqqan bo'lsa layk bosib qo'ying va kommentariyaga o'zingizni fikringizni yozib qoldiring и azizlar qaysi dorini sizlarga foyda va zararlarini keyingi videolarda ko'rsatib bering agar kommentariyada yozib qoldirsangiz xudo xohlasa shu sizga aytgan dorini foyda va zararlarini sizlarga aytib o'taman azizlar bo'lmasa sizlar bilan xayrlashadigan vaqt keldi xayr salomat bo'ling sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling xayr azizlar